Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a sădi. În cartea Șlefuitorul de diamante se vorbește despre sămânță ca despre ceva extrem de important. Sămânța e foarte mică, dar conține esența a ceea ce va fi în viitor un copac, de exemplu. În spatele meu am uh, câțiva brazi frumoși și mi-am dat seama că ei au fost niște semințe și șlefuitorul de diamante spune că la fel și noi uh, putem uh, planta sămânța unui obicei bun pe care, să-l, uh, pe care vrem să-l implementăm în viața noastră și eu astăzi m-am gândit să depun sămânța meditației, pentru că eu niciodată n-am găsit prea multe minute în care să, să zic, uite, acum vreau să meditez. N-am înțeles niciodată poate importanța meditației. Adică să stau liniștită și să închid ochii, să mă, nu mă gândesc la nimic, nu știu, o să mă gândesc ca de azi înainte să plantez sămânța meditației, măcar 5 minute pe zi. Și să o sădesc, de fapt. Pentru tine ce înseamnă a sădi? Ciao!